Aurreko baten supermerkatu kate bateko publizitatea ikusi nun autobus parada baten, erosketak online egiteko aukera zan zuna edo saltzen zuna. Zuei ze arrazoi okurritze zaizkizue egunerokotasuneko erosketak auzoko supermerkatun edo auzoko dendatan egin beharren online egiteko. oso guraldi txarraiteu, ez daukazu kale ateratzeko bate gogoik. Aurreko gurun parrandan atea zinean, supermerkatuko kajeroa aurkitu zenun eta kriston txapa sartu zenion auskalo zerri buruz. Ez dakazu temporada baten beha ikusteko bat ere gogoik. Bosgarren pixun bizizea eta etxeko igogailua ondatuta dago. Erosketa guztikin eskai erakio behar balin badia, beste norbaitek egin dezala. Erdi zaude eta ez daukazu kalera ateratzeko ez indarrik ez gogorik, sofan gelditu nahi dezu, mantazpian botata. Zoologikoko animaliak ies egin dute eta kalean dabiltza suelto. Baten batek bere bizitza arriskatu berbalin badu erosketak egiteko etzea zu izango. Erosketak etxea ekartzen ditun banatzailea oso polita da. Eta zu oso bakarrik zaude eta San Valentin pasa dagoaintxe. Eta bar, eta bar, eta bar amaik arrazoi ukurritzen zaizkizu ez da? Bueno, ba, supermerkatu kate hortako publizidadeak hau jartzezun. Nahikoa da, ez eskatu berriro gatza bizilagunari. Nei izugarrizko pena eman dit mezuak, ez da kabreatu inaizela edo aserretu benetan pena ematen dit. Iruitza zait beste gauza askon erakusle dala, seinale bat dala eta tristura handia sortze dit. Hainbeste drama da zure paren bizidan horren gana jutea, atea jo eta gatza, arrautza edo irina eskatzea? Geroz eta individualizatugu gaude, geroz eta gutxigo inporta zaigu zein bizidan gure ondoan eta gure ondoan biziden horri ze pasatze zaion. Esaten dugu ez ditugula arresiak eraikin nahi mugetan, baina gure etxeko atea da eraikitzen dugun lehenengo arresia. Tan eretzako hain tristea dan zerbait ikustea, reklamo moduan oso oso txokantea intzaitu. Bueno, baino ez bideo autono negatibo batekin bukatu nahi. Ze honi buruzko proiektu positiboak ere badaude. Adibidez, bizilagunak. Oso kerrezpaldi mano oso sarrazakeriak ekantolatzeu eta jabadi urte batzuk egiten dala. Hauzo edo herri baten bizidan jatorri diferentetako jendea, otordu baten aitzakian elkarrezagutzeko ekimena da. Ez dut inoiz parte hartu, baino ikusi detenagatik behintzat oso emaitza positiboak ematen ditu, Ba, hoxe da dena, eskerrik asko bideo ikustegatik eta hurrengor arte. Aio!